Baba, mina ngingubadizanani Dube eh ongumfundi ofundela ukwenza izinto zefilm umabona kude siyalamukela ke kuhlelo lwethu ngisacela ukubana lize introduce ukuba lingubani Dube oyenza izinto zeAfrica itraditional eh otshengisa isizwe saseAfrica imbali yokuthi sisuke ngapi besiphila njani ayo indaba engihamba ngayo-ke babudube lapha eh ngithe ngizoxoxisana lani ikakhulu ngemvunulo evunulwayo lapho kusenziwa imgido yesintu eh bengingathanda-ke ukuba lingichasisele njalo lingitshengisa ukubana yiphi leyo mvunulo njalo ivunulwa njani kugidwa yiphi imgido uma egqoke kanje efake lo mqhele lo yimvunulo uma ubheka ngemuva isikhumba lesiyabe singakhavanga bathi umuntu wesilisa akezwa umqando uyabe egqoke kanje ngaphezulu efake nje isiphika kuthiwa isiphika isiphika sakhe lesi-ke siyabe siphunga umkhava la kodwa bese phambili ngaphambili uzofaka What type of regalia were they wearing? They were wearing um, clothes, I would say, type of clothing uh, they, they use skins which are shredded into sort of shred like uh, at knee length or a bit lower or a little bit above knee depending upon the age. But the aged people usually like uh, that regalia to be a little below their knees so that when they dance, well, the, the shaking of their body makes them look a, a, little more interesting to the onlookers. And what they put on their heads, uh, it's what makes them more lovelier than the lower dressing. All right. Yes, if I like it, property